आखिर क्या वजह है कि सलमान खान ने अपने ही सुरक्षा गार्ड को अपने प्रशंसकों के सामने थप्पड़ मार दिया जी हाँ क्या वजह है कि सलमान खान को अपने ही सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ मारना पड़ा कुल मिलाकर ईद के मौके पर अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसमें वे अपने प्रशंसकों के सामने अपने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि यह घटना बीती रात की है जहां एक समारोह में यह घटना हुई सलमान इसमें मौजूद थे और यह बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था जब सलमान की नज़र इस पूरे वाक़े